तर अकरावी बारावीमध्ये मी होतो एस पी कॉलेजमध्ये म्हणजे सर परशुराम भाऊ महाविद्यालय माझ्या घरापासनं हे कॉलेज होतं दहा किलोमीटरवर तर मी नियमितपणे बसने प्रवास करायचो म्हणजेच आमच्या पी एम टीने माझ्याबरोबर असायचे विनोद शिंदे आणि बालाजी शेणकर आता बसने प्रवास करता करता आम्हाला सवय लागलेली तिकीट न काढण्याची तर एकदा काय झालं आम्ही ठरवलं की भाऊ आपण ना यावेळेस तिकीट काढू प्रामाणिक माणसाप्रमाणे तर जशी बस आली आम्ही बसमध्ये बसलो आम्ही तिकीट काढणारच होतो पण पुढच्या स्टॉपला आला चेकर चेकरनी मला आणि विनोदला धरला आम्ही त्याला लई समजवण्याचा प्रयत्न केला पण तो माणूस काय समजानाच दुसरीकडे आमचा जो तिसरा मित्र आहे बालाजी शेणकर त्याने मस्त एक जागा धरलेली आणि खिडकीची हवा खात होता जसं काय त्याला माहीतच नाही की त्यांनी पण तिकीट नाही काढले आता असं कसं की आम्ही दोघं पावती फाडणार आणि तो तिसरा जो आहे तो पावती नाही फाडणार पण हा जो बालाजी आहे ना त्याने चुकून पण आमच्याकडं बघितलं नाही आणि आम्ही त्याच्याकडे बघितलं की डायरेक्ट तो सीटच्या खाली जायचा आणि त्याला आवाज मारला की असं करायचा अरे म्हटलं हे काय मतलब ने पावती फाडी आहे पण त्याला तर फाडायलाच पाहिजे नव्हती ना पण नाही त्यांनी स्वारगेट पर्यंत आम्हाला ओळख सुद्धा नाही दिली जसं का आम्ही कधीच त्याला भेटलो नाहीये मग काय चकर होता त्यांनी आम्हाला खाली घेतला दोनशे रुपये दंड घेतला त्यानंतर आम्हाला घरी सोडला हा आमचा कॉलेजचा किस्सा